где мы рассмотрим вытяжку для маникюра. Это незаменимый девайс для любого мастера, который занимается наращиванием и коррекцией ногтей. Маникюрная вытяжка работает в качестве настольного пылесоса и втягивает в себя пыль во время работы, обеспечивая чистоту рабочего места, а также воздуха, что очень важно для здоровья. Мощность настольной и маникюрной вытяжки стандарт 25 Вт. Она потребляет совсем немного электроэнергии, при этом мощная сила втягивает частицы пыли на расстояние до 10 сантиметров. Удобная конструкция и мягкая обивка обеспечат комфорт для рук клиентов. Размер вытяжки 33 на 30 сантиметров, высота 13 сантиметров, вес 1 килограмм 220 грамм. Корпус выполнен из пластика и обтянут мягкой обивкой из кожзаменителя, устойчивого к растворителю. До начала работы оденьте съемный мешок на двигатель. Установите вытяжку на стол и подключите к источнику питания. Включите маникюрную вытяжку с помощью кнопки. Положите руку клиента на мягкую сторону прибора. Держите руку клиента во время опила непосредственно над проемом вентилятора. Большая площадь вытяжки позволяет задержать пыль и смести ее в проем вентилятора. После окончания работы выключите прибор с помощью кнопки, после этого отключите от источника питания. Съемный мешок от пыли легко снимается и стирается. В комплект входит два мешка для пыли. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.